Hum. O que será que tem ali? Preciso investigar. Ah, dá licença, galinho. Já comeu demais. Ah, não fui eu.